Hoy me tiene mal Dame un break Intento respirar Lo de la noche Hoy me tiene mal la noche Hoy Dame un break Intento respirar Lo de la Hoy me tiene mal Márcate mi piel Sabor esa miel Donde porque no responde que, Falta shit de jenny va con él cosa tan Dame un break, intento respirar noche, hoy me tiene mal Y el fono 4 y 20 cuando en nuestra cama solo desperté Pare de llamar mensaje sin verla Por lo manchaco tu beso y Yo pretendo encontrarte pero te escondé Me dejaste una pista por todo el hotel Voy siguiendo tu rastro dolor allá en el en ese papel que después del noveno te espero yeah. Búscame nota porque no existe una próxima Porque la quiero aunque me digan que una tóxica Para la enfermedad anoche tiene más. Yo ando buscando la pa' que me dé otra dosis más Un intento respirar Lo de noche, hoy me tiene mal Márcate mi pieza por esa mierda Donde porque no responde girl my